бүгін мемлекет басшысына жыл басынан берілген тапсырмалары бойынша э, баяндап шықтым э, оның ішіндегі бірінші мемлекеттік қызметке кіруді жеңілдету және одан шығу сонымен қатар э, мемлекеттік аппарат қызметінің бюрократиядан арылту бойынша меритократия қағидатын ілгерілету және мемлекеттік қызмет көрсету сапасын жетілдіру бұның барлығы сервистік мемлекеттік аппаратты құру және адамға бағдарланған аппараттың жұмысын жетілдіру мемлекет басшысы нақты э, агенттіктің алдына тапсырмалар қойды осы жоғарыда аталған э, мәселелер бойынша біз өзіміз агенттіктің жұмыс э, барысында барлық жан жақты пікірлерді жинақтап осы бойынша жұмыс істейтін боламыз